assalomu alaykum do'stlar android dasturlash bo'yicha 7 darsimizga xush kelibsizlar deb qolamiz bugungi darsimizda sizlar bilan birgalikda bir muncha qiziqroq bo'lgan recycle u haqida gap ketadi ya'ni bugun recycle ni o'rganamiz o'rtada list ni tashlab ketishga e, tashlab ketdik sababi list u uncha ko'p joylarda ishlatilmayapti va o'zi obunachilarimiz tomonidan recycle viewni anaqa qilib bering bitta ko'rsatib bering deganlar uchun ko'proq mana shu recycle viewni bugun yaxshiroq ko'rish yaxshilab yozib chiqishga harakat qilamiz e, tayyor bo'lsangiz biz boshladik e, buning uchun bitta projekt yaratib oldim xo'sh bombosh projekt birinchi ishimizni recycle e, layoutimizga active domainga recycle tashlab olishdan boshlaymiz cycle yaratamiz 0 ga 0 dp qilamiz buni va tomonlarni berib chiqamiz bottom to bottom of parent start to start of parent uh, e, and to end of parent top to yopib parent xo'sh recycleimizni qo'yib oldik bitta id berib qo'yamiz topib olishimiz uchun id recycler view xo'sh recycler viewimizni activity mainga joylashtirib oldik endi recycle viewimizni mana bu yerda itemlarini ko'rinishini ya'ni chizib olishimiz kerak ya'ni layout custom layout chizib olishimiz kerak bitta xo'sh item layout deb nomlayman xo'sh yaratib oldik endi esa bu yerda itemimizni chizib olamiz bitta imiju tashlayman E, masalan 70 dpg 70 dpg 70 dp bo'la qolsin xo'sh hozircha default rasmi launcher ekran o'tirib qolsin xo'sh start to uh, start of brand خوش عم دخبة شيلي خوش بنا tortib بولامزة va margin start 10 dp margin top bunga margin top توب bersak bo'ladi bunga ham o'n bera bitta id berib qo'yamiz image item xo'sh bitta imijni chizib oldik endi ikkita tekst yozamiz ya'ni title va description e, xo'sh text view hmm, wrap wrap bo'lsin text size 20 sp text color e, black text app name text style bold bo'lsin endi buni mana buni endi mana bu yerga tortamiz boshlang'ich tomondan bu yerga endi bu tomonni esa botdan qilib qo'yamiz va eng tepaga tortib bu yoqqacha olib kelib margin start 10 hmm, dp bunga ham bitta id berib qo'yamiz tv item title item title bo'ldi xo'sh endi bitta description ya'ni tekstni bitta pastga e, yozib qo'yamiz xo'sh buni mana shuni wrap 0 deb qilib qo'yaylik ya'ni oxirigacha olsin xo'sh text view bu ham 0 dp bo'lsin e, bu endi wrap bo'lsin xo'sh text style shart emas text size kerak 18 sp text color e, black text o'zi apnelni qo'yib qo'yamiz xo'sh endi bunga ham bitta id ya'ni tv item e, description description xo'sh e, bu bu mal bu tomoni tomoni bu yoqqa xo'sh bu yoqqa endi buni bu yoqqa tortamiz maksimalni pastga tortib maksimalni bu yoqqa qarab tortib qo'yamiz xo'sh aytimizni chizib oldik va bitta narsani oldindan qaytamiz wrap qilib wrap content qilib xo'sh endi imijimizni o'qituvchi mana qilib yuborgan ekan nimadan bo'ldi bu hozir xo'sh vrab bo'lmasin bu tomoni tomon mat bo'lsin tomoni 50 dp yetmaydi 100 dp bo'lsin va margin berib qo'yaylik har tomonidan 10 background sezilib turish uchun budak emas masalan kasbni qilib yuboraylik mana shuni xo'sh bo'ldi biz aytimimizni chizib olaylik endi aytimni ham chizib olgandan keyin bitta anaqa yozishimiz kerak birinchi pojo olaylik ya'ni qanaqa bitta item bo'lishi kerak doim biz array listimiz uchun endi aytimimizni masalan nimalar borligini yozib chiqamiz string bilan title bor uh, string bilan description bor uh, int bilan image bor endi bitta konstruktor yarataveramiz bu pojoyimizga xo'sh konstruktor ham yaratib berdik endi e, adaptor yozishni boshlaymiz ya'ni biza bitta klass yaratamiz recycle view adapter degan view adapter xo'sh recycle viewimizni ichida bitta inner klassimiz bo'ladi inner klassimizni view holder deb nomlaymiz endi har xil masalan nimani view holder degan qarab men hozir test e, shuncha ko'rsatib berish uchun view holder deb nomladim o'xshash bo'lib qolishi ham mumkin lekin ehtiyot bo'lish kerak bu narsadan bu cycle viewni e, view holderdan extend qilish kerak va buni bitta anaqasini e, yaratib qo'yamiz va mana bu narsani o'chirib tashlash kerak qandaydir bak paydo bo'lyapti manda xo'sh bu yerda biz e, view holderimizda mana shu find view by id qilib topardikku masalan activity deb ya'ni biza aytimilayotimizdagi e, viewlarni bitta view holder ichida topib berishimiz kerak bo'ladi e, uning uchun masalan text view yarata olaman bu yerda initialize qilsam masalan e, title va description bo'lsam ya'ni bitta image view image view image view bo'lsin bu image view bo'lib tura qolsin bu xo'sh endi bularni id bo'yicha topib olishimizga kerak bo'ladi title'imizni e, item view dan masalan hozir mana bitta find view by desam yo'q bo'ldi, chunki bu o'zimizga yaratayotgan adapter adapterda find view by deb bo'lmaydi shuning uchun biz item view dan olamiz find view by idni mana mm, r.id endi title'imizga e, TV item title bo'lishi kerak Ana description'imizga ham shunday qilib topib olamiz item view find find view by id r.id xo'sh tv item description buni ham e, topib oldik endi image topib berishimiz kerak item view e, find view by id r.id e, xo'sh image item topib oldik endi biza recycle view adapterimizga view holderimizni berishimiz kerak xo'sh recycle view adapterimiz extend qiladi recycler view dan va uni ichidan adapterni oladi recycle u klass ichidagi adapter klassi ya'ni uniga esa adapterimizga esa mana bu pastda yaratgan view holderimizni berib yuboramiz endi biza 3ta implement qilishimiz kerak bo'lgan metodlari bor o'sha metodlarni hozir implement qilamiz alt enter bosamiz implement metod chiqadi xo'sh bosib 3ta metod o'shani hammasini belgilangan holda e, okeyni bosamiz va bizaga üçte metodini mm, implement qilaylik xo'sh mana bu narsalar menda negadir chiqyapti uzr endi xo'sh bu yerda oncrete view holderda e, bize ya'ni itemimizni topishimiz kerak buning uchun e, bitta view yaratamiz view view bo'lsin bu endi e, layout inflator bo'lsin xo'sh u from euh, bunga kontekst berishimiz kerak parent bor bizda parentdan kontekstni get kontekst qilib ya'ni parent view gruppi kontekstini euh, parentidan kontekst olib beramiz xo'sh endi biza inflate qilishimiz kerak э, inflate ya'ni qaysi layoutni berish inflate qilishimizni layout dot э, item item layout xo'sh endi rootni berishimiz kerak parent bu endi esa attach root false qo'yamiz bu hozircha shunday deb tushunib turaylik endi return qilayotganda view holderga view holderga ni bergan holda implement qilib yuboramiz xo'sh bizada qandaydir muammo bo'ldi hozir ha anaqa yangi view holderdan klassdan obyekt olib berib yuborishimiz kerak edi ozgina adashdik hozir endi item ya'ni item mana bu onbind view holder metodida u yoqdan kelayotgan ma'lumotni biza anaqalarimizga masalan itemimizdagi viewlarga berishimiz kerak id bo'yicha uning uchun masalan bitta item top yaratamiz ya'ni boyagi po joyimizni new mas yo'q yo'q hozir bu anaqa davom ettirishimiz uchun mana bu yerga list kelishi kerak bizaga array list ya'ni bu tipi item bo'lishi kerak nomini item step nomlaymiz va e, mana shunday tura qolsin xo'sh endi bitta konstruktor yarata olamiz alt insert konstruktor va u itemsni olish kerak item er, items error list so'rashi kerak u tashqaridan xo'sh endi boyagi ishimizni davom ettiramiz item endi bu yerga itemsdan get ya'ni positionchini olish kerak position indexinchini olib berish kerak bizaga o'sha array listimizda xo'sh endi bizni bu Er, listda array er, kelayotgan ma'lumotlarni viewlarimizga ya'ni layoutimizga berishimiz kerak xo'sh buning uchun holderdan mana image view description title chiqyapti xo'sh bu yerda biz e, titleiga ya'ni titleiga e, set text qilamiz, e, text viewga set text itemni ya'ni mana bu tepadagi itemni bu yerda bitta item kelyapti o'sha aytimni e, titleni Title titleni berib yubordik xo'sh holderga esa holderdan endi descriptionni olamiz bunga set text qilib e, endigisiga aytimni bu ham aytimni descriptionni beraveramiz aytimda e, mana bu ma'lumot keladi bu ma'lumot qayerdan oladi desanglar mana bu yerda biz tashqaridan arraylist beraveramiz bu konstruktorga xo'sh endi xuddi forga o'xshab qayta qayta aylanib ishga tushadi e, adapterimiz ichida mana shu narsalar o'sha paytda har payt har xil item keladi va u ma'lumotlarni bizani layoutimizdagi viewlarga qo'yib beradi endi holderda ichida imageimiz bor unga set uh, image resource qilamiz va aytimni ichidagi uh, e, imijni beraveramiz tushunarli salkam tayyor bo'lib qoldi bizani mm, recycle adapterimiz endi mana bu yerda return qiladigan narsamiz bor ya'ni recycle view bizaga nima desam bo'ladi nechta item chizishini oldindan bilib olish kerak chunki recycling qiladigan ishlar bor o'shanga qarab mm, bilib olish kerak nechta item chizishini bu yerga masalan itemimizni items array listimizdan ichida nechta element bo'lsa o'shancha e, view e, item chizish kerak xo'sh endi itemsni e, sizeini berib yuboramiz albatta recycle viewimiz ham tayyor endi buni biza main activityda recycle viewimiz bilan qo'shib ishlatsak bo'ldi endi bu yerga kelib olamiz main activityimizga bu yerda recycle view adapter yaratib qo'yamiz recycle view adapter yangi obyekt olmaymizda просто shunaqa o'zgarish yaratib qo'ydik bitta recycle adapter yaratib qo'ydik endi bu yerda recycle viewimizani topib olib kelishimiz kerak recycle view yarataman pastda recycle viewga e, recycle viewni find view by deb qilib rdot id ya'ni endi bu bizni recycle view mana topib olib keldik Ve recycle-ümüzə gəl, set layout manager birləşimizə geri, otga linear, linear layout verəm, linear layout manager verəm hoş. Yok yok yok, yox. Ee, new linear layout manager ve birge get, geçin, context birləşimizə gəlir. hoş. Endi bizani recycle uyimizga tayyor endi biz array e, list yaratib o'sha array listimizni ya'ni bizani recycleimizda chiqib keladigan array listlar array listdan array listni e, ichki ma'lumotlar solishimiz kerak bo'ladi xo'sh bitta array list yaratamiz bu item tipda nom items new array list qo'yamiz xo'sh array list yaratib oldik endi array e, listimizga e, ma'lumot yozib chiqishimiz kerak uning uchun array list add qilamiz va unga item berishimiz kerak va shu tuzda new item qilib unga ma'lumot beraveramiz masalan titleiga acer e, descriptioniga acer is best lab kitob o'sha endi bitta rasm berib yuborishimiz kerak xo'sh mana bu rasmni olaman man endi bu yerga o'sha rasmni tashlab yuboraman shunaqa bo'lsin sizga keldi dot id dot e, yo drawable nom berishimiz kerak drawable bu yerda image laptop e, xo'sh mana shuni ko'p olaman. Ko'proq qo'shishga harakat qilamiz. Xo'sh. Anchagina aytim qo'shdik. Recycle uyimizga. Endi recycle uyimizga adapterni berishimiz, ya'ni adapterga birinchi AirRelease berishimiz kerak. Ya'ni endi bu yerda bitta obyekt olamiz recycle u adapterimizdan va unga release item array listimizni ham beraveramiz va unga endi recycle adapterimizga ma'lumotlar beraverdik endi recycleimizga adapterni berib yuborishimiz kerak recycleuga set adapter qilib e, recycle u adapter deb anaqa qilib xo'sh endi bu kodimizni ishga tushirib ko'rishimiz kerak xo'sh biz ishga tushirib oldik mana bizani recycle yumizada endigi chiqqan ma'lumotlar bizani mana bu yerda berilgan ma'lumotlarimizga qarab bu yerdagi ma'lumotlarimiz albatta dinamik tarzda o'zgaradi xo'sh ko'rishimiz mumkin recycle view e, o'zi nega ko'p kod yozib recycle view ana qilishimiz kerak masalan listyuda tez bitadiyu ishlarimiz listyu ham shu qilgan ish qiladiyu degan desanglar recycle yu sababi e, performance jihatdan yaxshiroq chunki hozir bitta rasm bor edi xo'sh recycle viewda aytdim masalan e, bizani telefonimizda sayzi e, telefonimizda masalan recycle chizgan recycle uyimizda masalan bitta telefon mana shu displeyga nechta e, ketishini hisoblaydi masalan bir ikki uch to'rt beshta ketadigan bo'lsa tepadan bitta va pastdan bitta aytim qo'shimchasiga qo'yib qo'yadi e, va masalan jami yettita aytim bo'layotgan bo'lsa faqat o'sha yettita aytimdan foydalangan holda o'sha bizaga ko'rsatib beradi ma'lumotlarni a list view esa hamma hisoblab chiqadi e nechta aytim bor va o'shancha aytim chizadi u masalan qayta ishlatmaydi bitta aytimni recycle esa bitta aytimni qayta qayta ishlatadi va performance jihatdan bu juda ham yaxshi va yengil ishlaydi masalan aytimlarimiz soni ko'payib ketsa ham recycle uda bizaga muammo keltirmaydi sababi bizada o'zi uch 7 yettita aytim bor va uni qayta qayta chizib ko'rsatadi bu hech qanaqa e, bizaga minus joyi yo'q list view esa umumiy полный array listimizda sayzida nechta item ketishini shunday hisoblaydi va o'shancha item chizadi bu esa bizani dasturimizda operativkadan ko'p joy olishi va memorylikka olib keladi xo'sh recycle recyclingni plus tomoni shunda va ancha bir ikkita narsalar bor masalan diffutil yana va boshqa masalan animatsiyaga o'xshash narsalar bor buni keyinchalik advanced recycle viewni ko'rganimizda e, sizlarga tushuntirib beraman bugungi darsimizda shundan iborat kodimizni yana bir marta ko'rib o'tamiz xo'sh bizada activity main bor edi unga recycle view tashlab oldik bitta recycle view qo'ydik va bitta pojo sifatida item yaratdik recycle view adapter yaratdik buni birma bir steplari aynan nima qayerda nima bo'layotganini tushuntirib chiqdim boya xo'sh bitta aytim kerak bo'ldi bizaga ya'ni har safar qanaqa aytim orqali chizishimizni ko'rishim ko'rsatib ketishimiz kerak edi main aktivityumizni recyclimizni va adapterimizni birlashtirdik qayerda ishlatadigan bo'lsak recyclimizni o'sha yerda adapter chaqirib birlashtirsak bo'ladi va bitta recyclni o'ziga bir nechta adapterdan ham foydalansak bo'ladi va ularni masalan aytimlar bir biriga o'xshash bo'lsa o'shanda bitta e, recycle adapterdan foydalansak bo'ladi xo'sh darsimizda qisqacha mana shunday e, kodini githubda albatta topsangiz bo'ladi bu dasturimizni hali e, yanagi darslarimizda aynan mana shu dastur orqali boshqa kombinatsiyalar qilishga harakat qilib ko'ramiz e, bizlar bilan birga bo'lganingizdan juda ham xursandmiz kelgusi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling do'stlar hammaga rahmat